हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज जब मैं क्लास ले रहा था तो उस समय सुबह में कुकीज का टॉपिक आया था कुकीज क्या होता है बहुत बच्चे परेशान थे आ, आ, मेरे स्कूल के तो आपको भी शायद इससे दिक्कत होती हो कुकीज क्या होता है किस तरह की चीज होती है और ये कैसे आपको डिस्टर्ब कर सकती है तो आइए चलिए इसी की बात करेंगे तो देखिए कुकीज जो होता है ना जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं तो उस ब्राउजर में दो ऑप्शन होते हैं बाय डिफॉल्ट जब आप ब्राउजर जैसे लाइक गूगल क्रोम सबसे पॉपुलर है तो अगर मैं इसे डाउनलोड करता हूं तो उसमें कुकीज का ऑप्शन होता है पहले से अब ये ऑप्शन कहां होता है अभी दिखाता हूं उससे पहले ये जान लीजिए ये कुकीज होता क्या और करता क्या है अब इसी के अंदर ये कुकीज ऑप्शन आपको मिल जाएगा इसके सेटिंग में जाना पड़ेगा वहां पे कुकीज ऑप्शन मिलेगा करेगा क्या ये देखिए कुकीज को इनेबल करना और डिसेबल करना दोनों ही में कुछ फायदे हैं ठीक है और मेरे हिसाब से तो डिसेबल करने में ज्यादा फायदे हैं तो इनेबल करने में क्या फायदे हैं देखिए तीन पार्टीज होती है एक होती है फर्स्ट पार्टी दूसरी सेकेंड पार्टी और तीसरी होती है थर्ड पार्टी अब ये तीनों पार्टीज होती क्या है ठीक है फर्स्ट पार्टी जो होती है जिसके वेबसाइट पे जिसके लाइक सर्च इंजन है वेबसाइट है कोई भी तो उस वेबसाइट पर आप विजिट कर रहे हैं तो जिसकी वेबसाइट है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पार्टी और जो विजिट कर रहा है वो हो जाएगा सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी वो होता है जिसपे ऐड देता है यानी कि कोई पॉपअप वगैरह निकल के आते रहते हैं कि बीमा करवा लीजिए पांच पांच हजार का इनाम जीतिए तो वो सब एड जो चलते हैं ना वो थर्ड पार्टी वाले होते हैं तो थर्ड पार्टी को हमें डिसेबल करना है कि वो ऐड ना चले वो ऐड नुकसान पहुंचाते हैं क्लिक क्लिक कर देंगे और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिटेल वो ले लेगा तो वो चोरी करके और फिर आपका नुकसान भी कर सकता है ठीक है तो कुकीज जो है इस तरह से आप की चीजों को स्टोर कर लेता है जो आप आ, सर्च करेंगे उन चीजों को स्टोर कर लेता है और फिर आप उसको फर्दर यूज के लिए आपको दे देता है तो इस तरीके से फायदेमंद भी है नुकसान कैसे है कि पर्सनल डिटेल्स चोरी हो सकती हैं उससे भाई आप आपने पेमेंट किया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया पेमेंट किया तो कुकीज में जाके स्टोर हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ठीक है अब चलिए देखते हैं कुकीज होता कहाँ है तो ये देखिए गूगल क्रोम है ना यहाँ से ये थ्री डॉट्स दिख रही हैं आपको क्लिक कीजिए यहाँ पर और यहाँ से आना है आपको सेटिंग पर सेटिंग कहाँ है ये नीचे सेटिंग दिख जाएगी आपको सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग ओपन हो जाएगी ठीक है अब ये सेटिंग आपको दिख रही है अब यहां पर हमें नीचे आना है ठीक है लाइक यहां पे देख सकते हैं नीचे इस तरीके से तो यहां पे जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पे और नीचे आइए और नीचे आइए अब यहां पे देख सकते हैं cookies and other sites third party और तमाम चीजें यहां पे आ रही हैं ठीक है तो यहां पर आपको क्लिक कर देना है तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं तीन ऑप्शन एक्चुअली दिखाई पड़ रहे हैं पहला ऑप्शन है अलाउ ऑल कुकीज ठीक है और यहां है block third party cookies in incognito incognito एक मोड होता है जिस मोड में आप चला सकते हैं और यहां देखिए ये देखो block third party cookies block all cookies not recommended ठीक है तो यहां पर मेरे में third party cookies in incognito block all block third party cookies in incognito इस पे मैंने टिक कर रखा है अगर हम सभी थर्ड पार्टीज को ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहां से ब्लॉक ऑल कुकीज मतलब पूरे कुकीज को ब्लॉक कर देंगे और यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी को अगर ब्लॉक करना चाहते हैं अच्छा इनकॉग्निटो एक मोड होता है मैंने आपको पहले ही बताया अगर इनकॉग्निटो मोड में ब्लॉक करना चाहते हैं तो उस पे मैंने टिक कर रखा था लेकिन अब मैं क्या करता हूं थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर देता हूं थर्ड पार्टी यानी एडवर्ड जो आता है वो नहीं चलेगा और अगर इस पे क्लिक कर देंगे लाइक ये जो लास्ट वाला था यहाँ पे ब्लॉक ऑल कुकीज पे क्लिक कर देंगे तो सारे एड्स सारी चीजें बंद हो जाएंगी और फिर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी होने से रही लेकिन जो डाटा आपका स्टोर होता है वो स्टोर नहीं होगा फिर तो ये प्रॉब्लम होती है तो यहां मैं ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज पे टिक कर देता हूं और इसको यहीं पे इतना ही रहने देता हूं ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आई होगी कि ये थर्ड पार्टी कुकीज होती क्या है और इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इनेबल रखना है कि डिसेबल रखना है आप, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं thank you for watching this video